İspanyolca Yarı Podcast serimize hoş geldin. Eğer ilk kez bu videoyu açtıysan lütfen önce yukarıda bıraktığım videoyu izleyerek başla. Çünkü bu seriyi sırayla takip etmen çok önemli. Bu video 3 aşamadan oluşacak. Önce senin için metni seslendireceğim ve metinle ilişkili soruları göreceksin. Daha sonrasında metni tekrar okuyacağım ve bu sefer sorulardan haberdar olarak dinleyeceksin. Son olarak metni ekrana yansıtacağım ve okuyarak ne kadar anladığını test edebileceksin. Başlayalım. hay muchas oficinas en mi edificio, por eso no hay casi nadie por las noches. Puedo hacer ruido sin molestar a nadie. Los fines de semana invito a mis amigos y hacemos fiestas hasta altas horas de la madrugada. También toco la guitarra o bailo en casa. Entre semana especialmente por las mañanas, es muy difícil aparcar en esta zona. Siempre hay muchos coches. Mucha gente alquila plazas de garaje. Nosotros también tenemos una plaza de garaje. La primera pregunta. Molesto a mis vecinos. A sí, B no. La segunda pregunta, ikinci ¿Cuándo invito a mis amigos? A. Todos los días. B. Los fines de semana. C. Entre semana. La tercera pregunta. Üçüncü sorumuz. ¿Bailo bien? A sí, B no, C no se sabe. La cuarta pregunta. ¿Es difícil aparcar en esta zona? A. Sí, siempre. B. No, no hay muchos coches. C. Sí, especialmente por las mañanas. ¿Dónde aparcamos nuestro coche? A. En la calle. B. En el garaje. Bienvenida, esge. Ahora voy a leer otra vez el texto y vamos a ver las preguntas. Şimdi tekrar metni okuyacağım. Empiezo. Başlıyorum. Hay muchas oficinas en mi edificio. Por eso, no hay casi nadie por las noches. Puedo hacer ruido sin molestar a nadie. Los fines de semana invito a mis amigos y hacemos fiestas hasta altas horas de la madrugada. También toco la guitarra o bailo en casa. Entre semana, especialmente por las mañanas, es muy difícil aparcar en esta zona. Siempre hay muchos coches. Mucha gente alquila plazas de garaje. Nosotros también tenemos una plaza de garaje. Ahora vamos a ver las preguntas. La primera pregunta. ¿Molesto a mis vecinos? A. Sí. B. No. La segunda pregunta. ¿Cuándo invito a mis amigos? A. Todos los días. B. Los fines de semana. C. Este entre semana. La tercera pregunta. ¿Bailo bien? A. Sí. B. No. C. No se sabe. La cuarta pregunta. ¿Es difícil aparcar en esta zona? A. Sí, siempre. B. No. No hay muchos coches. C. Sí, especialmente por las mañanas. La quinta y última pregunta. Beşinci ve son solo ¿Dónde aparcamos nuestro coche? A. En la calle. B en el garaje. Ahora vamos a leer el texto. metnimizi Hay muchas oficinas en mi edificio. Por eso no hay casi nadie por las noches. Puedo hacer ruido sin molestar a nadie. Los fines de semana invito a mis amigos y hacemos fiestas hasta altas horas de la madrugada. También toco, la guitarra o bailo en casa. Entre semana, especialmente por las mañanas, es muy difícil aparcar en esta zona. Siempre hay muchos coches. Mucha gente alquila plazas de garaje. Nosotros también tenemos, una plaza de garaje. Bu sefer okuyarak baktık metni dinleyerek belki daha zor olmuş olabilir. Şimdi sorulara bakalım. Bu sefer hızlı geçiyorum. Molesto a mis vecinos? Si o no? Pasamos. ¿Cuándo invito a mis amigos? Todos los días los fines de semana, entre semana. ¿Bailo bien? Sí. No. No se sabe. ¿Es difícil aparcar en esta zona? Sí, siempre. No. No hay muchos coches. Sí, especialmente por las mañanas. ¿Dónde aparcamos nuestro coche? En la calle, en el garaje. Sorularımız bu kadar. Şimdi metnimizi analiz edelim. Keyifli bir dinleme çalışması olmuştur. Soruların cevaplarını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Daha detaylı bir analiz çalışması yaparak bu metindeki cümleler ne manaya geldi, her biri nasıl kullanıldı, en önemli kelimeler nelerdir, cümle nasıl kurulur, nasıl sıralanır, her konuşmada kullanabileceğin kelimeleri cümle içerisinde nasıl kurabilirsin bunları ve daha fazlasını benimle canlı yayınlarda öğrenmek istersen eğer Super Peer platformunda seni görmeyi çok isterim. Eğer sadece dinleme çalışması yapmak istiyorsan da haftaya yeni metnimizde görüşmek üzere diyorum. Bu videonun altına bırakacağın yorumlar hem benim için hem de kanalımız için çok kıymetli. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.